Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí viendo este video y les quería compartir este contenido de esta muchacha que voy a dejarles el link obviamente abajo para que ustedes vean de dónde lo tomé, pero este contenido es bastante interesante porque habla de cómo Dash, la moneda criptográfica, está ayudando en Venezuela a muchas personas a recibir dinero fácilmente. Entonces quería que escucharan este contenido y vieran el poder que tiene en este momento las monedas criptográficas y cómo eso está abriendo las puertas para que más personas usen el servicio en países que se necesita, eh, la gente se, beneficie, pueda recibir su dinero y hacer sus compras y también cómo esta moneda llamada Dash ha crecido increíblemente en los últimos meses. Dash Dash ha sido agregado a Buyer. Esta es una empresa en Venezuela que maneja tarjetas de débito y de crédito y está permitiendo que el Dash sea utilizado para cargar las tarjetas de crédito y débito em, y comprar bolívares básicamente en Venezuela. Entonces les voy a dejar aquí el video y les voy a ayudar a, a decirles lo que el video está diciendo en español. Crypto Buyer is based in Venezuela and is now selling Dash for both debit and credit card purchases. Como les decía, entonces ahora entonces esta empresa está Crypto Buyer aceptando eh, a través de los bolívares y Dash que las personas reciban dinero y carguen esas tarjetas y las personas puedan básicamente comprar cosas en Venezuela fácilmente. Hasta para cargar teléfonos. Venezuela Dice que la moneda venezolana, el bolívar, está que muchas personas llamaría que están eh, que no está muy bien. To learn more about how Dash may be of use to customers in the area, I reached out to Jorge Farias. Ella llamó a Jorge Farías básicamente para preguntarle cómo ha estado el Dash influyendo en todo esto y, y, y por qué ellos lo incorporaron. Jorge Farías es el CEO y fundador de esa empresa. The situation with the Bolivar has only worsened. dice que la situación con el bolívar solo se ha empeorado. Esta semana alcanzaron el punto más alto de devaluación de la moneda, con el cambio oficial de 10 bolívares por dólar, pero en el mercado negro de 5.000 por dólar. the black market reached 5,000 bolivars This gives you an idea of the lifeguards that are represented by the digital coins Bitcoin and Dash. Que eso entonces le da una idea de cómo es una eh, es un salvavidas básicamente las monedas digitales criptográficas como Bitcoin y Dash. Not only as a method to transfer value, but to safeguard savings. No solo para transferir valores, sino que para salvaguardar los, eh, los ahorros de las personas. Jorge also reports that he believes that they are the first platform in Latin America to add a second cryptocurrency after Bitcoin. Dice que es la primera plataforma en Latinoamérica que acepta una segunda moneda cripto aparte del Bitcoin. To their service offerings, and that Dash was the most requested by. Que Dash fue la más solicitada por los usuarios para que agregaran. By their users. In an effort to bolster Dash's use as a remittance tool on their platform, the company released a new video. Here's a Entonces, básicamente, la compañía Buyer sacó un video, dice, para eh, promover el uso de el servicio de ellos como una eh, como para envío de remesas y como les decía con Dash bajo la en la infraestructura permitiendo todo. Short clip. Mi nombre es Gladys, soy venezolana y desde algún tiempo resido en Panamá. Hoy voy a enviarle dinero a mi papá a través de un sistema de transferencias llamado Dash. Qué increíble ese cajero, se ve muy bien ese cajero ahí en Panamá para comprar Dash. Listo papá, ya te deposité. Excelente hija, acabo de recibir los dos Dashes. Ahora los voy a cambiar en bolívares a través de Buyer. Ok, entonces el papá ya recibió el dinero a través de Crypto Buyer, los Dash, y los va a cambiar en ese momento a Bolívar para que le lleguen a su tarjeta y él allá en Venezuela pueda comprar lo que él quiera. Excelente. After Crypto Buyer, there were three more exchanges to add Dash these past two weeks. que hubo tres exchanges más que agregaron Dash esa semana después de que ellos lo hicieron. en Tokio, CoinCheck, en Londres, Space BTC y Tailandia, BX. Perhaps a fitting way to wrap up this longest ever business and headline section of Entonces ahí ya la muchacha se va a despedir el segmento de su, de su programa de Dash porque ella tiene un canal en YouTube que promueve el Dash como plataforma, como moneda, como forma de pago, como todo. Eh, también cubre mucho em, cómo en la industria ha estado creciendo mucho la moneda y las noticias y los datos más actuales. Ella tiene un show semanal, creo. Es muy bueno. Eh, pero entonces, si ustedes ven este video, eh, pueden informarse y saber de que las criptomonedas en este momento ya están ayudando a muchas personas en muchos países, por ejemplo en Venezuela, para recibir, como dijimos, eh, a través de un servicio de remesas, si se puede llamar así, es exactamente lo mismo, solo sin esas grandes comisiones que cobran otras empresas de remesas. Em, entonces están utilizando el Dash para comprar bolívares en esa plataforma que se llama Crypto Buyer y que eh, los clientes puedan con esas tarjetas de débito utilizar esos bolívares luego. Entonces, básicamente, una de las cosas que tiene muy buenas Dash es que es muy rápido. Entonces, eh, eso está ayudando que los dineros funcionen realmente como una compañía de remesas, porque el Bitcoin tiene que esperarse uno ciertos minutos. Em, si alguien en los comentarios me puede confirmar cuántos minutos eran, porque no lo tengo, no recuerdo, pero mm, creo que es más de una hora. Eh, el asunto es de que Dash es muy seguro y es muy rápido, y en este caso estaba ayudando a mucha gente en Venezuela. Súper bien. ¿Algunos de ustedes utilizan Dash? Menciónenlo en, los comentarios y cualquier cosa em, nos cuentan, aprendemos un poco más y intercambiamos conocimiento. Muchas gracias, hasta luego.